သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်တပေါင်းလပြီကျော်10ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းတံမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းအရှင်းရက်ွက်အောင်တော်မူအေးစေတီဗုဒ္ဓပူဇနီယပွဲတော်နှင့်ဆက်လျင်း၍ပထမအကြိမ်ဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့် ညဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းနားဝယ်နဖက်မိဘများအားကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်ကျောင်းဆရာကြီးဥထွန်းညွတ်ဒေါခင်ကြည်နှင့်ဘုံမှုတင်ထွန်းဘုံမှုထွန်းတင်သူရဲ့ကောင်အမှတ်တမ်းဝင်နိုင်ငံဂုံကြီးပထမဆင့်လွတ်လပ်ရေးမော်ကုန်းဝင်ဒုတိယဆင့်ဒေါ်တန်းရွှေတို့အားရည်စူး၍ သာကိုစောဝင်းမဏိနီဆန်စီကုံမျိုးစုံဆိုင်မြေမဆုလိုင်ဝင်းမောင်ပြည်ဖြိုးစုံမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်တေချာသောလမ်းကလျှောက်လမ်းမှာတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤ မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သော ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကာရုဏိကတတတ္တ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 အပ္ပမေယရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတေခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟု ကျက်တိထဝေငါးသွဲအစုအလွန်ခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရောတော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြုတ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာ ရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေပြီ။ မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများရင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစည်းပွားလွန်လာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာ နမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်ပြည့် ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသေးကြတဲ့လမ်းကလျှောက်လမ်းပါလို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာ အပန္နကပฏิပဒါလို့အပန္နကဆိုတာအလွဲအချောင်မရှိသောလို့အဓိပ္ပာယ်ရအလွဲချောင်မရှိတဲ့လမ်းစဉ်အလွဲချောင်မရှိတဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုအဲ့ဒါအပန္နကပฏิပဒါမြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းပြောလို့ရှိကြတယ် အရင်လိုလမ်းအိုလိုက်ဆိုပြီးတော့မမနိုင်တဲ့လမ်းကိုပြောကြတခါတရံအသစ်ထွင်ထားတဲ့လမ်းမျိုးကလူရစခန်းကိုမပေါက်ဖဲနဲ့ရှိတတ်တယ်အများသောနေချလမ်းဖုံးနေတဲ့လမ်းကြီးကတော့မရောက်ဘူးလို့မရှိဘူးရှောင်းလန်းသွားတဲ့လူတွေအချိန်ချင်းရောက်ရှိပြီးတော့သွားကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ အရင်လိုလမ်းအိုဆိုတာလမ်းဟောင်းသွားနေကြလမ်းတိုင်းလျှောက်လမ်းပါလို့ပမာစကားဒီလိုဆုံးလို့တဲ့အတိပ္ပယ်ဘုရားမြတ်စွာကအပ္ပနကပฏิပဒါဆိုနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်တန်တရားခရီးကိုလျှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာရှေးရှေးသူတော်စင်တွေသွားရိုးသွားစဉ်ဖြစ်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရှိတယ် အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးအတိုင်းရှောက်လန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒိုရစခန်းကိုရောက်နိုင်တယ်မလွဲနိုင်တဲ့လမ်းသေချာတဲ့လမ်းအပ္ပနကပฏิပဒါလို့ဒီလိုခေါ်စလုံးပေါင်းတဲ့အခါကျတော့အပ္ပနကဆိုပါဠိစကားဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပဏ္ဏဆိုတဲ့စကားလုံးကပဆောက်ရဲ့နာကြီးနှလုံးဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့စကားလုံးပေါ့ အပန္နက အလွဲအမှားမရှိအတိမ်ဆောင်မရှိသေချာတဲ့လမ်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရလောကမှာကအမြင်တွေကအမျိုးမျိုးရှိ အပြောဆိုတွေကအမျိုးမျိုးရှိတရားလမ်းစဉ်တစ်ခုဟာစကားလေးတစ်ခွန်းနဲ့ပဲ နည်းနည်းလေးလွဲသွားတာနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကလည်းလွဲသွားနိုင်သေးတာပဂတိလမ်းမကြီးမှာလမ်းမွာတွေလမ်းသွယ်တွေများနေလို့ရှိရင်လူရစခန်းမရောက်နိုင်မဲနဲ့မှားတဲ့လမ်းကိုရှောင်လမ်းမိတတ်တာလို့အဲ့ဒါလိုပဲတန်တရာခရီးရှောင်လမ်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲ လူတွေရဲ့အတွေးအမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေးအမြင်ထိုအတွေးအမြင်ကိုအထင်အမြင်တွေကလွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလွဲချော်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မလွဲတဲ့လမ်းကရှောက်သေးကြတဲ့လမ်းကရှောက်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့လွဲသွားနိုင်တဲ့လမ်းတွေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမြတ်စွာက ဘုရားဟောတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုပဲလွဲချော်သွားတာတွေရှိနိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားကမှတ်ကြောက်ကလေးတွေကို ပေးထားခဲ့တာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာမှတ်ကြောက်ဆိုတာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသုံးပြုတော့ဆိုရင်ရွှေအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်ကြောက်ကိုအသုံးပြုကြတယ် ရွှေစစ်မစစ်ကိုမှတ်ကြောင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေအစစ်နဲ့ရွှေတုခွဲခြားလို့ရသလိုလောကမှာအတုဆိုတာတွေကအစစ်နဲ့အလွန်တူလို့ခွဲခြားဖို့ခက်လို့အတုခေါ်တာတုထားတဲ့ဟာဆိုအလွန်တူတယ်ပေါ့အတုနဲ့အစစ်ဆိုတာတခါတရံခွဲခြားဖို့အလွန်တရာခက်တယ်ခွဲခြားဖို့ခက်သည့်အတွက်ကြောင့် ခွဲခြားပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့နီလန်းကလေးတွေပေးထားရတယ်ရွှေမှာအစစ်အတုရှိတယ်စိမ်မှာအစစ်အတုရှိတယ်ကြောက်တံပရမများတွေမှာလည်းအားလုံးအစစ်အတုရှိတယ်ထို့တူပဲတရားဓမ္မမှာလည်းအစစ်အတုရှိတယ်တဲ့ရွှေအစစ်အတုမှာရွှေစစ်ထင်ပြီးတော့ ရွှေတုကိုဝယ်မိလိုက်လို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများကြီးဆုံးရှုံးသွားတယ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာတောင်မှတဘဝပဲဆုံးရှုံးတာပါဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မဆုံးရှုံးဘူးတရားအတုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားခရီးကြီးပါဆုံးရှုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးမှုကပိုကြီးတယ်လို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မကိုကျင့်သုံးလိုက်နာကြရတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအစစ်အတု ခွဲခြားတတ်ဖို့စံကလေးတွေမှတ်တမ်းတင်ထားဖို့လိုသေးတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဓမ္မဂတိကဆရာတော်တွေဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပိဋက30ဒီက9ရက်တပခဏပေါင်း14000ကထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောကြတယ်ဘုရားဘောတရားတိုင်းဟောတာဆိုလို့ရှိရင်တော့လွဲเสียအကြောင်းမရှိဘူး သို့သောမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အာဘော်ကလေးတွေထည့်ပြီးပြောသွားတာကြတော့လွဲသွားနိုင်သေးတယ်လွဲသွားနိုင်တော့အငင်းပွားစရာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားစရာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတပားကလည်းဒါဖះဟောလို့ပြောသွားတယ်နောက်တပားကလည်းဒါဖះဟောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောသွားတယ်ဟောဒါအငင်းပွားစရာတစ်ခုဖြစ်လာ တပားကဒါပိဋကတ်ထဲပါတယ်တပားကပိဋကတ်စာပေထဲမပါဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အငင်းပွားစရာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအငင်းပွားစရာတွေမရှိဘူးမဟုတ်ရှိတယ်တန်တရာသာသနာတော်ရဲ့သမိုင်းမှာရောင်များစွာပေါ်ထွန်းခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းမှာအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ကထာဝတ္ထုကျမ်းဆိုအဲ့ဒီအယူဆရေးရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မတူညီတဲ့အယူဝါဒတွေဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်ပေးတာကထာဝတ္ထုဆိုတဲ့အပြီးဒီမှာခုနှစ်ကျမ်းနဲ့တကျမ်းဟာမတူညီတဲ့အယူဆတွေမှားရတဲ့အယူဆတွေကိုစိစစ်ဆုံးဖြတ်ပေးထားတဲ့ကျမ်းစာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ကထာဝတ္ထုကိုဘာသာပြန်တာမြန်မာနိုင်ငံကအရင်တော့ကရင်မျိုးမင်းကြီးဥရွှေစံအောင်ဆို ကဘာမှာပထမဆုံးပါဠိဘာသာကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ဆိုပေးတယ်သူပြန်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုနာမည်ကို points of controversy points of controversy ဆိုတာကအငင်းပွားစရာအချက်များလို့ဒီလိုပြောတာနော်ဘုရားရဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအငင်းပွားစရာအချက်ရှိတာအရာခသိမ်းမှာအငင်းပွားစရာအချက် ဘုရားဟောတာကအငင်းပွားစရာမဟုတ်ဘူးတင်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အယူအဆအတွေးခေါ်တွေနဲ့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်အငင်းပွားစရာတွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကတော့အမှန်တိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုထပ်ဆင့်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ problem of interpretation ပေါ့ interpretation problem လို့ခေါ်တာဘာသာပြန်မှုရဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ interpret လုပ်တဲ့အခါမှာပြဿနာဆိုတာအဓိပ္ပာယ် interpretation ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်တာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူချက်တွေကလွဲမှားတယ်အဲ့လိုလွဲမှားဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းကြောင်းဟာလွဲသွားနိုင်တယ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆိုလိုချက်တွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဘော်တွေမရှိတော့ဘူး ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အာဘော်တွေဖြစ်သွားပြီးတော့လွဲမှားသွားတယ်ဒီလိုလွဲမှားမှုမျိုးကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်းကကိုရှိခဲ့တာဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းရှိနိုင်တာပဲဘုရားလက်ထက်ကတည်းကရှိနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တစ်ခါတစ်ခါဖြည့်ရှင်းဆုံးမြတ်ပေးရဖြည့်ရှင်းဆုံးမြတ်လို့လွဲမှားတဲ့အယူဆတစ်ခု စွန့်လွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့စွန့်လွတ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာဖះကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းပြတာတောင်မစွန့်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသေးတယ်ဘယ်သူတွေတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတာတိဆိုတဲ့ယဟန်တာတိဆိုတဲ့ယဟန်တို့အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်တို့အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ကိုတော်ကမြန်မာလိုပြောရင်ဥရိဋ္ဌပေါ့နော် အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကဇာတပိဋကဘုန်းကြီးတော်ပါပဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဇာတပိဋကဆိုတဲ့အတိုင်းမလွဲမဘူးလို့မအောင်မိနဲ့အရိဋ္ဌဆိုတဲ့ယဟန်ဇာတပိဋကယဟန်ကြီးသို့တော့သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်မှားယွင်းမှုကြောင့်သူတင်ပြတဲ့စကားရဟာချွတ်ချော်တိမ်ပါ ထမပါရစိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကာယတံပတ္တဆိုတဲ့ခိုးအတွေ့အထိပထမပါရစိကလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားပြညတ်ထားတယ်ပိုးဖဲခရီပါတို့ရဲ့အတွေ့အထိလူသားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတွေ့အထိဒီဖတ်တဆိုတဲ့အတွေ့အထိတစ်ခုကဘာမှမထူးဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပါရစိကလို့ပြညတ်ထားမမှန်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်တစ်ခုသူကယူဆတယ် လွဲမှားစွာနှိုင်းရှင်မှုပေါ့တခါတခါကျတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်တာလွဲမှားသွားလို့ရှင်လမ်းကြောင်းဟာလွဲသွားတတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားကအေးဒီအလုံးဟာမလုံးသင့်ဘူးဇံပဲဖို့ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဇံမရနိုင်ဘူးမဲမရနိုင်ဘူးနတ်ပြည်မရောက်နိုင်ဘူးနတ်ပြည်လမ်းကြောင်းရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်တယ် obstacle ပေါ့အဟံတာဖြစ်တယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားတွေဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့သူကပြောတာအဲ့ဒါဘုရားရှိတုံးကိုပဲဒီ controversy ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ကျန်တဲ့ယဟန်တွေကဝိုင်းဝန်းပြောဆိုလို့မရလို့ဘုရားစီပို့လို့ဘုရားကလည်းရှင်းပြပေးမယ်သူမလိုက်နာတတိဆိုတဲ့ယဟန်ကတော့အယူဝါဒရေးရနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကမဆွဲမြဲထားတော့ဆိုလို့ရှိရင် လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသိစိတ်ကလေးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာခံစားတတ်တယ်ဒီစိတ်ကလေးရှိနေတဲ့အခါမှာလူတွေဟာစကားပြောတယ်ခံစားတယ်စကားပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအသိစိတ်လေးဟာတဘွားကနေတဘွားကူးနေတာတဲ့ဒီဘွားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟောင်းသွားတဲ့အခါနောက်ဘွားခန္ဓာအတိရှာပြီးတော့ကူးသွားတယ်ဒီလိုသူကပမာလိုပြောမယ်ဆိုဝိညာဉ်ကလေးပေါ့ ဗမာတွေပြောတဲ့ဝိညာဉ်ကလေးလက်ပြကလေးပေါ့ဒါလေးကသာဝရမြဲနေတယ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတည်သွားရင်လက်ပြလေးကထွက်သွားပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်သွားတယ်ပေါ့ဘဝတစ်ခုကူးပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမြဲတဲ့တရားတစ်ခုမှမရှိပဲနဲ့အခုဝိညာဉ်လေးကနောက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောတဲ့တရားမှမဟုတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားက စိတ်ကလေးတစ်ခုဟာအခုဖြစ်ပြီးအခုချုပ်သွားပြီနောက်ထပ်ဖြစ်တာကနောက်စိတ်စင်ဆက်မပြအကြောင်းတွေပေါ်အကြောင်းပြုပြီးတော့တစ်ခုစီဖြစ်နေတာဒီစိတ်ကလေးထပ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီနောက်နောက်စိတ်အဲ့ဒါလို့စင်ဆက်မပြစိတ်ကလေးရဲ့တက်တန်းဟာအမတန်တူထောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးသုံးခုပဲရှိတယ်ထိုတူတောင်းတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေး ရှိပြီးဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းနောက်ထပ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ပေါ်လာက copy ပဲအလားသဏ္ဍာန်တူတဲ့အရာပေါ်လာဆိုပါစို့ဖျောင်းနိုင်မီလေးထွန်းတာပြီးတော့ထိုဖျောင်းနိုင်မီလေးကိုညှိမ့်လိုက်လို့ငြိမ့်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ထွန်းလိုက်တယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ထွန်းလို့လင်းလာတဲ့မီးလေးကပထမငိမ့်သွားတဲ့ဖျောင်းနိုင်မီးနဲ့အလားတန်တူတူပဲသို့တော့ငိမ့်သွားတဲ့မီးလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ် ငြိမ့်သွားတဲ့မိကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးထို့တူပဲစိတ်ဟာဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့စိတ်ဟာဒီစိတ်ကလေးကတော့ဘယ်တော့မှပြန်မပေါ်ဘူးနောက်ထပ်ပေါ်တာကနောက်စိတ်ပဲအဲ့တော့မြဲတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရား ရှင်းပြပေမယ်လို့တာတိယဟန်ကသဘောပေါက်သွားတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုနာယူတဲ့အခါမှာ တိမ်းဆောင်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ဗမာပြည်မှာလဲဟိုဆရာတော်ကဒီလိုဟောတယ်ဒီဆရာတော်ကဒီလိုဟောတယ် ਨੇ ဗျာမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့တန်တရာမဖြစ်ကြရလေအောင်စားတယ်ပါတယ်ဆိုတာလဲအဓိကမဟုတ်ဘူးစားတယ်မပါဘူးဆိုတာလဲအဓိကမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ အဓိကတေချာတဲ့လမ်းဆိုတာဘာတော့ဆိုခရိုက်တာရီယာမှတ်ကြောက်ကလေးတစ်ခုမိရွေးတော်ကောရမေကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးသွားတယ်အေးတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ဒါဖះဟောပါလို့လာပြောမယ်ဓမ္မမှန်ကန်တဲ့တရားဝိနည်းဖះရဲ့အဆုံးမဝိနည်းဆုံးမချက် တတ္ထုသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဩဝါဒလို့တစုံတယောက်ကနေအတီးပြုတ်ပြီးတော့လာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်လိုက်ပါဖရာရဲ့ဓမ္မဝိနည်းတတ္ထုသာသနာအဆုံးမတရားတော်မှန်လို့ရှိရင်တဲ့ ရှိနေတဲ့အတွေ့အတာတွေယော့သွားရမယ်မုံတီးတဲ့စိတ်တွေယော့သွားရမယ်တန်တရားဖြစ်ပြီးတော့အမှန်ကန်မသိတဲ့မောဟတွေယော့သွားရမယ်နောက်ဆုံးမှယော့သွားပြီးလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့လောဘတွေတိုးလာမယ်ဒေါသတွေတိုးလာမယ်မောဟတွေတိုးလာမယ်ဆိုရင်ဒါဘုရားအဆုံးမမဟုတ်ဘူးလို့သိချာဆုံးဖြတ်လိုက် ဒီကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်လို့ကိုယ်တဏ္ဍမှာလောဘနည်းသွားသလားဒေါသနည်းသွားသလားမောဟနည်းသွားသလားဒါအဓိကကြတယ်လောဘလည်းနည်းမသွားဘူးဒေါသလည်းနည်းမသွားဘူးမောဟလည်းနည်းမသွားဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းနည်းမသွားပဲနဲ့အကုသိုလ်တွေတိုးတာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှားတဲ့အကျင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလို criteria မှတ်ကြောက်တစ်ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီစံနဲ့ပဲတိုင်းတာပြီးတဲ့အခါကျတော့မှားတယ်မှန်တယ်ကိုဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျန်တဲ့ history တို့ဘာလို့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အရေးပါလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အရေးကြီးတုန်းကဒီတရားကိုလက်ခံကျင့်သုံးလိုက်လို့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအသိဉာဏ်တွေတိုးတက်လာသလားသို့မဟုတ်အသိဉာဏ်ဘက်ကဆုပ်ယုပ်သွားသလား စိတ်သဘောထားကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေတိုးတက်လာသလားကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထားတွေဆုပ်ယုပ်သွားသလားသူတော်ကောင်းစိတ်ပို့ပြီးတော့ဝင်လာသလားသူတော်ကောင်းစိတ်ညော့နေသွားသလားကြည့်လေတချို့တရားလိုက်နာကျင့်သုံးလာတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်လာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မာနတွေဝင်လာငါလိုတတ်တဲ့လူမရှိဘူးငါပို့တာတယ် ဗမာပြည်မှာလည်းတခါတလေပေါ်သေးတယ်လေတရားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အေးဘုန်းကြီးတောင်ရှင်မခိုးတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားခါတိုင်းကဘုန်းကြီးကိုရှ िख ိုးတယ်တန်ခါဆိုတဲ့အနေနဲ့လေးစားပြီးတော့ရှ िख ိုးတယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်ပြီးတဲ့နောက်ကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကိုရှင်မခိုးနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့တော့မမနာတွေပိုတက်သွားတဲ့သဘောပဲဒါက မာနဆိုတာကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားလို့မေးလို့ရှင်အကုသိုလ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အရည်အချင်းကိုတန်ခါတဲ့ตาတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်မြင့်ပြီးတော့ကိုကိုကိုဟာကို့အနေနဲ့အယူသိပေးရမယ့်ပုံကိုမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုထင်းလာတာဟာဒါမာနဝင်တာမာနဝင်တာမှမသိအောင်တစ်ခါတစ်ခါကြတော့တိမ်မွေ့ပြီးတော့သွားတယ် ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့တရားကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတိလေးစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘယ်သူမဆိုယုတိတိလေးလေးစားစားဆက်ဆံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတယ်အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိလာတယ် စိတ်ထဲမှာလည်းပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေမွေးလာတယ်မမာနာတွေလည်းခင်းလာတယ်ရောကြလာတယ်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေလည်းရောကြလာတယ်ကြည့်လေတော်တော်ပြောကြတယ်တကယ်တတ်ပြီဆိုတဲ့ scholar ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငါမတတ်သေးဘူးလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။များသောအားဖြင့်မတတ်တဲ့လူတွေကတတ်တဲ့ထင်တာ။ တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပြောလို့ရှိလို့ဆိုရင်တကယ်စကောလာကြီးတွေဗမောက္ခကြီးတွေပြောအေးငါမတတ်သေးဘူးလို့သိတာဟာစတတ်တဲ့နေပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့အရာရာကို မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်လားဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ဥပမာဘယ်လိုပေးတုံဆိုလို့ရှိရင်စဘာပင်နေမှာစဘာသီးသီး စဘာသီးထဲမှာအဆံပြည့်တဲ့စဘာနဲ့အဆံမပြည့်တဲ့စဘာနှစ်ခုရှိအဆံပြည့်တဲ့စဘာဟာငိုက်ကြလားအဆံမပြည့်တဲ့စဘာကြထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းနဲ့ထဲထဲကြည့်လိုက်ရင်အဆံမပါဘူးသူအခွန်ကြီးအဲ့ဒီအခွန်နေကြီးဆိုရင်ပိုးထောင်တယ်အဆံပြည့်သွားရင်ငိုက်ကြသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုတရုပ်ဖော်တာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင် တရားကို ပိုသိရင်အလုံးကိုလေးစားထပ်သွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့မာမနာပိုပြီးတော့နဲသွားတယ်လို့ပြောတာပညာရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမာမနာပိုနဲသွားပညာရှိလို့မာမနာပိုတက်သွားတယ်ဆိုတာလုံလောက်အောင်ပညာမရှိလို့ပဲလို့ဒီလိုမှတ်အစံပြည့်တဲ့စဘာသည်ငိုက်နေတယ်လို့ပဲငိုက်ကြသွားတယ်လို့ပဲ ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလုံးကိုလေးစားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတယ်အစမဲ့တဲ့စဘာသည်ထောင်းထောင်းထောင်းထောင်းဖြစ်တယ်မတတ်တတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆောင်ကြွားဆောင်ကြွားမာမနတရားတွေတက်ကြွလာတတ်တယ်တဲ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုလေ့လာကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာ တကယ်တရားသိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကဘလို့ရှိတော့ဆိုရင်ဥပမာမဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဘလို့ရှိတော့သူသိတဲ့တရားဓမ္မတွေကိုတလောကလုံးသိစေခြင်းနဲ့စိတ်သူ့မှာရှိတယ်သို့တော့သူရှုပ်ဝဲချင်တာဘာလို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့အည်ချင်းပဲ သူ့ရဲ့အည်ချင်းကိုဘယ်လောက်ထိအောင်ရွှေ့ဝှက်ချိုးဝှက်ချင်တုံးဆိုရင် သူ့ပိုင်နဲ့ရွှေအိုးလူမြင်မှာစိုးတယ်သူ့ပိုင်နဲ့ယရနာရွှေအိုးလူမြင်မှာစိုးတယ်အေးအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တပြားတပြားလှုပ်ချင်တဲ့ပုံကတော့ရွှေမစစ်လို့ပဲအဲ့ဒါလူတကာကိုပြချင်တယ်ဆိုရင်ရွှေမစစ်သေးဘူးလို့ပဲဒီလိုမှတ်အဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားနှစ်ခုရှိတယ် သူသိတဲ့တရားကိုတကဘာလုံးတလောကလုံးလူတွေသိစေခြင်းနဲ့ဒါသူ့ရဲ့စိတ်သဘောတာသူ့ရဲ့အကြီးအချင်းကိုရွှေအိုးလိုဖွဲ့ထားခြင်းနဲ့သူ့လူကိုတော့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့သို့မဟုတ်သူဒီရည်ချင်းနေရှိပါတယ်ဆိုတာမပြအောင်ဒါပြောတာနော်အဲ့ဒါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပဲ တတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတော့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့တိုင်းရှိတယ်လို့သူတို့ပြောတာအဲ့တော့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာသည်ဆောင်းကြွားကြွားမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်သက်အေးချမ်းလာတဲ့အမူအရာရှိတယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတတ္တယသံဃာနာတင်တဲ့ သီရိဓမ္မသောကမင်းကြီးတဲ့အသောကမင်းတရားလို့ခေါ်ကြအဲ့ဒီအသောကမင်းကြီးဟာဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးငါကတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဗြဟ္မဏတွေကိုပင့်ဖိတ်ပြီးတော့ကျွေးမွေးအခမ်းပြီးဗြဟ္မဏဘာသာဝင်တူပေါ့သို့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအစဉ်လာရဗြဟ္မဏတွေကိုကိုးကွယ်နေရတော့လေစိတ်ထဲမှာမကျေနပ်ဘူး ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ဗြဟ္မဏတွေရဲ့အမှုအရာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်အေးဆေးမှုမရှိဘူးတဲ့စကားလဲပြောချင်ရပြောကြတယ်အမှုအရာကငြိမ်သက်မှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့လူမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တရားရတဲ့လူနဲ့တရားမရတဲ့လူကတိတ်ကွာတယ်နှုတ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူး နှုတ်ထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတာစိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးကိုယ်အမှုရာကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးကိုယ်အမှုရာထိမ့်သိမ့်မှုမရှိတာလည်းပဲစိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမရှိလို့ပဲအဲ့ဒါလို့ကိုယ်အမှုရာငြိမ်သက်သွားတယ်နှုတ်အမှုရာငြိမ်သက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါတရားထုတရားမြတ်ရှိတယ်လို့အကဲခတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီနေ့ကျတော့ နိဂျောဒသာမဏေဆိုခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကိုရင်လေးတစ်ပါးသူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ဆုံးကန်ကြွသွားတာကိုရင်လေးပေမဲ့လို့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သွားတာလာတာတိတ်အိမ်တွေရလူလဲကြီးလိုက်ရင်သိတယ်လေအိမ်တွေရသလားပြောတာဆိုတာအိမ်တွေရသလားမျက်နှာဘူးသေးသလားနေတာထိုင်တာရောတည်တည်တတ်တတ်ရှိရလားဆိုတာကြည့်လိုက်တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး အဲ့ဒါလို့နိုင်ပြင်ကဖြတ်သွားတဲ့ဏိကျောရတာမဏိလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတောကမင်းကြီးရဲ့ဘလို့တွေးမိတုံဆိုကြည်စမ်းမှဒီကလေးဒီပြင်ကလေးတွေဆိုရင်ဆော့သွားမှာပေါ့နော်ပြေလွာခုံပေါက်ဆော့ကစားဆိုတဲ့အမူအရာလုံးဝမရှိဘူးတကယ်ကိုလူကြီးအိမ်တွေနဲ့မထေကြီးတစ်ပါးကြွသွားသလိုပဲစက်ခုံတရေချပြီးတော့သူ့လမ်းလေးသူငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ရှောက်သွားတာကြည့်လိုက် သူဘာတွေးမိလို့ဆိုရင်အေးကလေးအရွယ်ဆော့တဲ့ပြေးတဲ့အရွယ်လေးဒီလောက်ငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာထူးခြားတဲ့တရားရှိလောက်တယ်ဒီအတွေ့မျိုးသူတွေးလိုက်အဲ့ဒီတွေးတွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သဘောပေါက်သွားပြီဒီကွင်လေးရဲ့နှလုံးသားထဲတရားရှိမရှိသူစမ်းညင်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့နန်းတော်ကိုပင့်နန်းတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ ကွင်လေးကလည်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ကြီးတဲ့ယဟန်ရှိမရှိကြည့်ပြီးရှင်မရင်ထိုင်တဲ့ရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်ကောသလအတောကမင်းကြီးကတိတ်သဘောကျသွားပြီသူကအမှုရာကြည့်တာနဲ့ရင်တဲကတရားကိုခံမှန်းနိုင်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကွင်လေးအကြောင်းကိုမေးမြန်းစုံစမ်းပြီးနောက်ဆုံးသူ့ကိုတရားလေးတစ်ပုဒ်ဟောပါဆိုတော့ကွင်လေးကလည်းသူသိတဲ့တရားသူဟောတယ် အပမာဒောအမတပဒံပမာဒောမစ္ဆုနောပဒံမြတ်စွာဘုရားက ဟောတယ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ဆိုင်နေတာကို ပမာဒလို့ခေါ်တယ်နော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပမာဒမေ့လျော့တယ်ဆိုတော့လူတွေကတခြားသွားတွေးနေမေ့လျော့တယ်ဆိုတာဘာမှမလုပ်ဖဲနဲ့မေ့နေတာလူတွေပြောကြတယ်လေအရာထဲဟာငါသွားเสียရှိတယ်မေ့နေလိုက်တာ အဲ့ဒီအမိတ်မျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသွားစရာတွေသွားလှုပ်စရာတွေလှုပ်နေတဲ့ဒီဟာမျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတယ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ကာမဂုဏ်ကိစ္စအပျော်ပါးကိစ္စတွေထဲမှာစိတ်ကိုလွတ်ထားတာတရားဓမ္မဘက်ကိုလှည့်ဖို့မကြည့်ဘူးအဲ့ဒါမိနေတာလို့ခေါ်တယ်အလုတ်ကိစ္စတွေနဲ့ပဲနှစ်မြုပ်ထားတာဒါမိနေတယ်လို့ပြောတာဟောဟိုလိုမိတာမဟုတ်ဘူး မြတ်စွာဘုရားဆိုလိုတဲ့အပမာဒလို့ဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ကိုနှိမ့်မြုပ်မထားဘူးဆိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလူဘဝမှာနေကြတယ်စာဝန်နေရေးကိစ္စတွေပဲလုပ်တယ်မိသားစုကိစ္စတွေပဲလုပ်တယ်စီးပွားရေးကိစ္စတွေပဲလုပ်တယ်တခြားကိစ္စတွေပဲလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကိုစိတ်ကိုလုံးဝမလှည့်ဘူးအဲ့ဒီလို တာမန်ကိစ္စတွေထဲမှာစိတ်ကိုနှစ်မြုပ်ထားတာကို မေ့တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပမာဒဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုတာအပမာဒဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အပမာဒဆိုတာအဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ကိုဥတည်လာတာဒါနကောင်းမှုလုပ်ဖို့စိတ်ကိုလှည့်လာတယ်သီလဘက်ကိုစိတ်ကိုလှည့်လာတယ်တမာတိဘက်ကိုစိတ်လှည့်ထားတယ် ဒီကိစ္စတွေကပိုအရေးကြီးတယ်လို့တတိထားလာတယ်အဲ့ဒါအပမာဒပဲပမာဒောသဗ္ဗပမာဒောသဗ္ဗဝိပတ္တိနံမူလံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာစိတ်ကိုနှိမ့်ညွတ်ထားတာဟာပျက်စီးမှုအလုံးရဲ့အခြေမြစ်ပဲလို့ဆိုလို့တယ်ပျက်စီးမှုအလုံးဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲနှိမ့်ညွတ်ထားတော့ တရားဓမ္မလမ်းကြောင်းနဲ့တွေ့ဖယ်ပြီးတော့နေသည့်အတွက်ကြောင့်အကုသိုလ်တွေလုံးမိတယ်အကုသိုလ်တွေလုံးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားတယ်တန်တရားထဲမှာနစ်မြုပ်သွားတယ်ဒါပျက်စီးခြင်းပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဖက်နဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေဘက်ကိုသာအချိန်မဖြုံးပဲနဲ့တရားဓမ္မဘက်ကိုဥလီပြီးတော့တရားဓမ္မကိုတတိယထားတာတတိထားလာတာ အေးလူဘဝရလာရင်ဒါနကောင်းမှုလည်းလုပ်ရမယ်သီလကောင်းမှုလည်းစောင့်တည်ရမယ်ဘာဝနာကောင်းမှုလည်းလုပ်ရမယ်တရားဓမ္မဟာမမေ့လျော့တဲ့မူအခြားကိစ္စဆိုတာဘဝတစ်ခုရလာသည့်အတွက်ကြောင့်မတတ်တာလို့လုံးချရတဲ့အလုပ်တစ်ခု အနေနဲ့ထားတယ်တရားဓမ္မကအဓိကအလုပ်လို့ဆိုတာကိုသိမြင်လာပြီဆိုရင်ဒါအပမာဒလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုရင်လေးကရှင်းပြီးတော့ဟောတယ် အပမာဒောအမတပဒံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကစိတ်ကိုခွာပြီးတရားဓမ္မပဲဥလဲပြီးတော့နေတဲ့အပမာဒတရားဟာအစင်ထာဝရသေမသေးရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပမာဒောမစ္ဆုနောပရံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှာဥလဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားထဲမှာခဏခဏမွေးဖွားရတော့ခဏခဏသေရခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် အပမတ္တာနာမယန္တိရေပမတ္တာယထာမတာကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီဘက်တာဥလဲ့မနေပဲနဲ့တရားဓမ္မဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့မမေ့မလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုရေးရမှာ तू သေးနေတာ မဟုတ်ဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့လုံနေသည့်အတွက်ကြောင့်မသေးတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဟောဒီစကားလေးကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အတောကမင်းကြီးကသဘောကျပြီဘုရားဘာသာပဲခုပြောင်းသွားတာကြည့်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့ဒီအရိယသူမွန်တွေရဲ့အနေအထားဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလို့ဒီလိုဆုံးလို့ရတယ်ပေါ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနေအထားအဲ့လိုရှိအဲ့တော့ယဉ်ကျေးလာတဲ့တိမ်မွေးလာတရားဓမ္မတစ်ခုတရားနာလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဟာယဉ်ကျေးလာသလား လောဘတွေနည်းလာသလားဒေါသတွေနည်းလာသလားအရင်တော့ကတနေ့ကိုစိတ်10ခါလောက်ဆိုရင်အခုတရားနာပြီးတဲ့နောက်မှာတခါတောင်မှပဲအနိုင်နိုင်ဆိုးတော့တယ်ဆိုဒါတိုးတက်မှုလို့ခေါ်တာပေါ့လောဘဖြစ်တဲ့အချိန်လဲနည်းလာပြီဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်လဲနည်းလာပြီဆိုရင်ဒါတိုးတက်မှုအဆင့်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကလည်းအဲ့ဒီစံကိုပေးထားခဲ့တာ တရားမှန်သလားမှားသလားဆိုတာအဲ့ဒီစံနဲ့ပဲတိုင်းပါတဲ့ criteria လို့ဆိုရဲဒီစံနဲ့ပဲဒီမှတ်ကြောက်ပုံမှာတင်ကြည့်ပါသူများကိုသွားမေးเสียမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်မှုဆိုးရုံမှုသည်ကိုယ့်ပုံမှာသာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုဟောထားတယ်သူများစိတ်ကိုမသိချင်နေပါစေတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးတော့ကိုသိအောင်ကြိုးစားပါလို့ပြောတယ် သူများစိတ်သိဖို့ဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးလေများသောအားဖြင့်လူတွေကသူများအကြောင်းသိဖို့ကြိုးစားကြတာများကိုယ်အကြောင်းတော့ကိုသိတယ်ထင်တာ哦အဲ့တော့ကိုယ်အကြောင်းကိုကိုသိအောင်ကြိုးစားပါအထူးသဖြင့်ကိုယ်စိတ်လေးကိုသိအောင်ကြိုးစားပါလို့ဒီလိုပြောတာသိအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုဘာတွေသိအောင်ကြိုးစားရမှာတော့လို့ဆိုတော့ ငါစိတ်ထဲမှာတွေ့တာတဲ့မမောတဲ့အတွေ့အတာကြီးတဲ့တဏှာလောဘစိတ်တွေဘလောက်ထိအောင်ရှိသလဲအတိုင်းတာဘလောက်ထိရှိသလဲဒေါသဆိုတဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်မိုက်တွေငါတဏ္ဍာမှာဘလောက်ထိအောင်ရှိနေသလဲငါစိတ်လေးဟာတည်ငြိမ်မှုကောရှိရလား ကုသိုလ်ကောင်းမှုပေါ်မှာတွန့်ဆိတ်မှုတွေမျိုးရှိသလားတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားတွေရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကိုကိုအစင်သာဝရစစ်ဆေးပြီးတော့ကြည့်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတာကိုတွေ့ရလို့ရှိရင်ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့ရအဓိက အဲ့ဒီဖယ်ရှားတဲ့နီလန်းမှာလည်းပဲနီလန်းမှန်လို့နီလန်းမှန်တဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်အထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုအညစ်အကြေးတွေဟာရော့တဲ့ရော့ပျောက်တဲ့ပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့တရားလို့ဒီလိုမှတ်ပါအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးမှားရတဲ့တရားဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစံနှုံးလေးနဲ့သတ်မှတ်ကြည့်လိုက်လို့ ဒီစံနှုန်းနဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင်ဘုရားဟောတရားမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမိသေးတော်ဘောဓမိကြီးကိုဟောထားတာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လာလိုက်မယ်လေဟိုကလည်းဒါဘုရားဟောတဲ့တရားဒါကလည်းဘုရားဟောတာနဲ့ဆိုပြီးတော့လာလာပြောကြလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဟောမဟော2500ကိုလည်းဘုရားမိလိုက်တာမဟုတ်ကိုယ်တိုင်လည်းနာခဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ လိုလုပ်ပြီးဘာနဲ့သိမသိတာအဲ့မသိနိုင်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့လက်ခံရမလဲလက်ခံတဲ့နီလာကတော့ရှိတာပေါ့ဒါဖို့နိုင်ငံသားတွေနဲ့တခါတခါတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ရာဇဝင်သမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလာလို့ရှိရင် history နဲ့ပြောလာလို့ရှိရင် history is just a history သမိုင်းဟာသမိုင်းပဲလေ ဆိုပါစို့တချို့နိုင်ငံသားတွေကအဘိဓမ္မာဟာဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားဟောအဖြစ်လက်မခံလို့ကြဘူးလက်မခံဘူးဘာထောက်ထားနဲ့လက်မခံတာတော့လို့ဆိုတော့တင်ပြထားတဲ့စာပေအရေးသားတွေနဲ့ချိန်ပြီးတော့သူကလက်မခံဘိဓမ္မာဟာနောက်မှရေးထားတဲ့ကျမ်းတွေပဲလို့ဒီလို ုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာကိုဘုရားဟောလို့ဘာဖြစ်လို့လက်ခံရလဲလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောပါတယ်လို့အလုံးလက်ခံထားတဲ့တုတ်တန်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဘိဓမ္မာဒီတုတ်တန်တွေတဲကအစီအနှစ်ထုတ်ပြီးရေးထားတာတွေကြီး accents of teaching ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ကြားချက်တွေအနှစ်သာရတွေအလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟာ သုတ်တန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေထိအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟာအဘိဓမ္မာမှာရှင်းပြထားတာရှိတယ်ရှင်းပြထားသည့်အတွက်ကြောင့်သုတ်တန်နဲ့အဘိဓမ္မာကွဲပြားခြားနားမှုဆိုတာမရှိသလားမရှိဘူးသုတ်တန်ထဲမှာကြည့်ရင်မပြည့်စုံတဲ့ဟာအဘိဓမ္မာထဲကြပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားဟောတာဟုတ်သလားမဟုတ်သလားတဲ့ပိုအရေးကြီးတာကတော့ ဒီတရားကိုနာယူပြီးကျင့်သုံးလို့အကျိုးရှိသလားမရှိတာအပိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒါမျိုးကိုဟောထားကြတာရှိတယ်အကိဝိသတောက်မှချင်းတယ်ရှင်းတော့ကတော့အဝေးရနဲ့ပြစ်တဲ့လက်နဲ့ဟာမြားပဲရှိတာပေါ့ခုခေတ်တော့တဏှတ်ပေါ့နော် ရှင်းတော့ကအဝေးကနေပြစ်လိုက်တယ်မြားထံဆူးလာတဲ့မြားမှန်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာအရေးကြီးဆုံးတုံးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီမြားကိုနှုတ်ပြဖို့နဲ့စိတ်ကူးဖို့ကအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးဆုံးကအဲ့ဒါပဲနော်မြားဘသူပြစ်ထားလဲဆိုတာလည်းအရေးမကြီးဘူးဒီမြားထံဟာဘာသာနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတာလည်းအရေးမကြီးဘူး ဘယ်ကပြစ်လိုက်တာလဲဆိုတာလည်းအရေးမကြီးဘူးအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့စူးနေတဲ့မြားကိုမြန်မြန်ပြောင်းနှုတ်ပြစ်ပြီးတော့ယောဂပြောက်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါဘာဟုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှင်အဘိဓမ္မာဖះဟောတယ်ဒီတရားကဖះဟောတယ်မဟောဘူးဆိုတာကအရေးမကြီးဘူးတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကိစ္စဖြစ်တယ် အရေးကြီးဆုံးကဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်မှာစူးနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့မြားနှုတ်ဖို့ဟာအရေးကြီးတာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စမလိုက်ဖဲနဲ့အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စသွားလိုက်နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆုံးနိုင်တော့တန်လျာအစကိုမရှာတာလဲအဲ့ဒီသဘောပဲမြတ်စွာဘုရား တချို့ကဂေါရမမြတ်စွာဘုရားတရားအလုံးကိုသိတယ်လို့ပြောတယ်တဲ့မသိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတန်တရားအစမသိလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုကတန်တရားအစ မရှိဘူးလို့ဟောတာတော့မဟုတ်ဘူးတန်တရားအစဟာမရှိမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာနော်မသိနိုင်ဘူးနဲ့မရှိဘူးကတခြားစီပဲအဓိပ္ပာယ်အနမတ္တခဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအမတ္တအခ အစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တနည်းကအနုအမတအကအနုနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့လျှောက်ပြီးရှာလို့ရှိရင်အကအစကိုအမတမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာပြန်ပြီးတော့လှည့်ပြန်လို့ရှိရင်အစကိုရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘာဖြစ်လို့လဲသိရှည်လို့ကဲဘုန်းကြီးတို့တွေပဲကိုယ့်အကိုရှားကြည့်ပါလား ကိုမျိုးရိုးလေးတစ်ခုပဲကိုဝါကိုရှာကြည့်ကိုအမေပဲရှာကြည့်အောင်အမေပြီးရင်အမေအမေကိုရှာအမေအမေပြီးရင်အဲ့ဒီအမေအမေကိုရှာအဲ့ဒီအမေအမေတွေရှာနေကြည့်ဘယ်တော့ဆုံးမလို့မဆုံးဘူးအမေတိုင်းဟာအမေရှိခဲ့တာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးမဆုံးနိုင်ဥပမာမှာမြတ်စွာဘုရားအနာပတက်ကတန်ရုပ်တစ်ခုမှာဥပမာလေးပေးထားရှိတယ် ဟောဒီကဘာမြေကြီးကမြေသားတွေကိုယူပြီးတော့ဇီးသီးလောက်အလုံးကလေးတွေလုံးနော်ဇီးသီးဆိုဗမာဒီရိုးရိုးဇီးသီးဖြစ်မယ်ရိုးရဇီးသီးအကြီးကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဇီးသီးအလုံးလေးတွေလုံးလုံးပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ဒါကအမေဒါကအမေအမေဒါကအမေအမေရဲ့အမေ အဲ့ဒီလိုချပြီးတော့သွားရင်ကဘာမြေကြီးကိုလုံးထားတဲ့ဇီးသီးလုံးလေးတွေဒါကုံသွားမယ်စရင်မကုံသေးဘူးလို့ပြောတယ်အနတ်ပတက်ကဆိုအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့တော့တန်တရားအစမရှိတာကိုမရှိမှန်းသိတာဟာသိတာမောဒါမြတ်စွာဘုရားကအကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်တော့မှမလုပ်အကျိုးမရှိတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ မလုကြဗုဒ္ဓယဟန်ကိုပြောတယ်ဒါတွေလိုက်နေလို့လောဘကင်းမှုဒေါသကင်းမှုမောဟကင်းမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အရေးကြီးဆုံးကကိုယ်တဏ္ဍမှာလောင်းနေတဲ့မိငိမ့်မှုကအရေးကြီးတာတဲ့ကိုယ်ရင်ဝစူးနေတဲ့မြားနှုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးအငင်းပွားနေဖို့ကအရေးမကြီးဘူးတဲ့အဲ့တော့အငင်းပွားမှုဆိုတာမလောက်အပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲနော် ဟိုဟာရှိတယ်ဒါရှိတယ်ဟိုဟာမရှိဘူးဒါမရှိဘူးဒါတွေညင်းနေမဲ့အစားကိုလုံးတဲ့နာပါတော့ဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောဘရှိသလားလောဘမရှိဘူးလားအဲ့ဒါပဲစစ်ဆေးတဲ့အဲ့ဒါမစစ်သေးသေးပဲနဲ့ history ကအကြောင်းအရာတွေကြည့်ပြီးတော့ဘသူရှိခဲ့တယ်ဘသူမရှိခဲ့ဘူးညင်းနေတာအငင်းမဲ့ဖြစ်မှာပဲဘာမှလည်းတန်ဖိုးလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ရဲ့ criteria ဆိုတာဘုရားကပေးထားခဲ့တာလေးတွေရှိမငြင်းမှုမဟာပတိသ၄ပါးဆိုမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံသံဃာကြီးမှာဟောထားကြတာရှိသေးတယ်မဟာပတိသဆိုတာတကယ်အရေးတကြီးကိစ္စတွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလာဆိုပါစို့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးကတင်ပြလာမယ်ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဘုရားထံကသူကိုယ်တိုင်နာခဲ့ရတယ်လို့ဘုရားကိုညွှန်ပြောတာလေဘုရားစီကသူကိုယ်တိုင်နာခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်တော်သေးချာနေတာပေါ့နော်ဘုရားစီကသူကိုယ်တိုင်နာခဲ့ရတဲ့တရားလို့ပြောလာရင်တောင်မှမြတ်စွာဘုရားလက်မခံနဲ့အောင်နဲ့ဒီအငင်းပွားမှုမရှိအောင် အဲ့ဒီလိုဟောလာတဲ့တရားသည်လက်တွေ့နဲ့ကိုင်းညီမှုရှိသလားတဲ့သုတ်တဝိနည်းမှာခြားပြီးတော့ကြည်လက်တွေ့နဲ့ကိုင်းညီမှုမရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တင်ပြချက်အမှားလို့သာမှတ်ပါငါဖျားဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ representation representation ဆိုတာတဆင့်ပြန်ပြောပြတဲ့စကားတွေကလွဲမှားမှုတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားက တေချာတဲ့လမ်းကနေလွဲချော်သွားမှဆိုလို့ဟောဒီမဟာပရိသတ်၄ပါးကိုကြည့်ဖះကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတောင်မှပဲဖះလက်မခံနဲ့အောင်ညှိကြည့်အောင်ညှိကြည့်လို့တုတ်တယ်ဟောတဲ့တရားတွေတဲ့တခြားတရားတွေနဲ့ဘောင်းဝင်တယ်တကယ်လက်လက်တွေ့လက်ကြတယ်လက်တွေ့မှလည်းတကယ်အကျိုးရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကြရင်တော့လက်ခံလိုက်လို့ဒီလိုပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကဘာတော့ဆိုရင်ဖះတော့မဟုတ်ဘူး တကယ်စာတတ်ပေထက်မထေကြီးတွေစာတတ်ပေထက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေပါတဲ့တန်ခအဖွဲ့စည်းကြီးတရားကပြောတဲ့စကားပါဆိုရင်တောင်မှပဲလက်မခံလိုက်နဲ့အောင်ဒီပြောတဲ့စကားဟာဟုတ်မဟုတ်ဘုရားဟောကျမ်းဂန်နဲ့သို့မဟုတ်လက်တွေ့နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကြီးတဲ့မှန်ပြီဆိုမှလက်ခံဟောဒါနှစ်ဒုတိယအချက် တတိယအချက်ကြတော့ကျောင်းတိုက်ကြီးတတိုင်းမှာရှိတဲ့စာတပေတကူတော်တွေအများစုက ပြောတဲ့စကားဆိုပြီးမှဒါဖះဟောပါလို့ပြောလာလို့ရှင်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစာပေကျမ်းဂန်နဲ့နှိုင်းရှင်သို့မဟုတ်လက်တွေ့နဲ့ကြည့်ပြီးမှသာလက်ခံရမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့စာတပေတပုဂ္ဂိုလ်တူကပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တူကပြောတဲ့စကားဟာက အမှန်လို့ ယူဆလို့မရဘူးတဲ့ဘာတော့ဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားနဲ့ကိုက်မကိုက်လက်တွေ့နဲ့ရှင်းသုံးမှုနဲ့ကိုက်မကိုက်ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးမှသာလက်ခံရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကကုသိနာယုံအသွားမှာဘောခနဂရဆိုတဲ့မြို့လေးအနီးမှာရှိတဲ့အာနန္ဒာဆိုတဲ့ဇေဒီမှာဒီစကားကိုခဏခဏဟောခဲ့တယ် ဒါနောက်ပိုင်းသာသနာရှေ့ပိုင်းမှာတောင်မှဒီ points of controversy ဆိုတာတွေကပေါ်လာခဲ့တော့နောက်ပိုင်းသာသနာမှာပိုပြီးတော့ပေါ်လာစရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အငင်းပွားမှုဆိုတာမျိုးတွေကိုတော့ရှောင်ရှားပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့။ခုနပြောတာလိုပဲမြားနဲ့ပြစ်လိုက်လို့ဘသူကပြစ်တယ်မြားလဲဘာသာနဲ့လုပ်တယ်မြားလဲအဲ့ဒါတွေမတိမချင်းဒီမြားထံကိုအနှုတ်မခံဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ ကိုယ်တဏ္ဍမှာစူးဝင်နေတဲ့မြတ်ကျွတ်ဖို့ရာအရေးကြီးတယ်ဘသူကပြည့်ပြည့်ဘာသာနဲ့လှုပ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်ကျွတ်ဖို့ရာကအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွဲချော်မှုမရှိတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်ဖို့မလွဲတဲ့လမ်းကရှောက်အောင်မှာတေချာတဲ့လမ်းကရှောက်တယ်လို့ဒီလိုပြောအေးကောင်းပြီ ဘုရားမြတ်စွာကတေချာတဲ့လမ်းလို့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတာနိဗ္ဗာန်ခရီးကိုရှောက်လမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတေချာတဲ့လမ်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေမှာအပ္ပန္နကပฏิပဒါအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာလည်းပါတယ်အပ္ပန္နကပฏิပဒါနိဗ္ဗာန်လမ်းမပေါ်တက်ပြီးတော့ဆိုလိုတာက တရားရုတရားမြတ်ကိုရခြင်းပြီသို့မဟုတ်တန်လျာခရီးမှာ ဖြောင်တန်းတဲ့လမ်းကိုသွားခြင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းဟာ တခုတည်းသောလမ်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကနေရှောက်လို့ဆိုအဲ့ဒီကျင့်စဉ်၃မျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်နံပါတ်၁ကဣန္ဒြိယတံဝရ အိန္ဒြိယတံဝရဆိုတာဗမာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့အိန္ဒြေကိုစောင့်ထိန်ခြင်းလို့ဆိုတာအရာထဲမှာပြောနေတဲ့အိန္ဒြေဒီလူကလည်းအိန္ဒြေမရှိလိုက်တာဆိုအဲ့ဒီဟာမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးเนาะအိန္ဒြေထိမ့်သိမ့်နေဆိုတဲ့စကားလုံးကပါတော့ခတ္တိတီကြီးထိုင်နေတာကိုအိန္ဒြေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမျက်စိကမြင်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိန်းတာကိုပြောတာ နားကကြားပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လောကမှာလူတွေလေးနေစဉ်နဲ့မျက်စိကမြင်ပြီး အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကိုမကြိုက်တာမြင်ဒေါသဖြစ်တယ်ကြိုက်တာမြင်လောဘဖြစ်တယ်လောဘဒေါသမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုမောဟတွေဖြစ်နေတယ်ဟောအာယုန်ရဲ့တဘာဝကိုတတ်မှတ်ပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ထိုအာယုန်ပေါ်မှာနစ်မျောသွားတယ်လူတွေ မျက်စိကမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်စိကမြင်လိုက်တယ်အမြင်အာယုံပေါ်မှာအတွေးတွေဝင်လာပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်မြင်ပြီဆိုရင်တွေးတော့တာပဲနောက်ကမြင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာတွေးတယ်နောက်အကြာအာယုံပေါ်မှာလည်းတွေးတယ်နှာခေါင်းကအနံ့ရလို့ရှိရင်လည်းအနံ့ပေါ်မှာတွေးတယ် လျာကအရသာကိုခံလို့ရှိရင်လည်းအရသာအာယုံကို တွေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကအထီးတွေ့ကိုလည်းတွေးတယ်စိတ်ထဲကအတွေးအာယုံကိုလည်းထပ်ဆင့်ပြီးတော့တွေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ထိန်းတာဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းတာကိုအိန္ဒြေကိုထိန်းတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမလျှောက်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါ နော်အိန္ဒြိယတံဝရလို့ခေါ်စာပေအနေနဲ့အိန္ဒြိယတံဝရအိန္ဒြိယဆိုတာဗမာလူကဘာသာမပြန်မှုအိန္ဒြေလို့ပဲပြန်လိုက်တယ်အတိပ္ပယ်မပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်အိန္ဒြိယဆိုတာစိုးပိုင်မှုကိုပြောတာပိုင်စိုးမှုဘာကပိုင်စိုးတာတုံးဆိုမျက်စိကအမြင်အာယုံကိုပိုင်စိုးတာ နော်စက္ခုဝิญဉ်စိတ်တွေစက္ခုံတရေဆိုတာဒီမျက်စိကို ပြောတယ်ဆိုပါစို့စက္ခုပတာရယုတ်ကလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီစက္ခုပတာရယုတ်လေးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပိုင်ဆိုးတယ်ဘယ်လိုပိုင်ဆိုးတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးကကြည်ရင်စိတ်ကကြည်တယ်မျက်လုံးကမကြည်ရင်အမြင်စိတ်ကလည်းမကြည်ဘူးဒီလိုဟာမျိုးကိုပြောလို့တာဥပမာပဲဆိုတော့မှန်သည်အယိတ်ထင်တဲ့ရုပ်ပုံကိုပိုင်ဆိုးထားတယ် မှန်ကကြည်လို့ရှိရင်အယုတ်ဟာကြည်လင်ပြတ်သားတယ်မှန်မကြည်ရင်အယုတ်ကကြည်လင်ပြတ်သားမှုမရှိဘူးဆိုအဲ့ဒါ तू ကစိုးပိုင်ထားတာ तू ချုပ်ကင်ထားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုအိန္ဒြေလို့ခေါ်တာနော်ဒီပြင်ဟာကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြိယပစ္စယောဆိုတာလေအဲ့ဒီဟာကိုဆိုလိုတယ်သူဆိုင်ရာကိစ္စအမြင်ကိစ္စမှာမျက်စိကအဓိကဖြစ်တယ်မျက်စိမရှိမမြင်ရတော့ဘူးဒါအမြင်ကိစ္စမှာမျက်စိကအဓိက အကြာကိစ္စမှာနားကအဓိကအနံ့ကိစ္စမှာနှာခေါင်းကအဓိကအရသာကိစ္စမှာလျှာကအဓိကအထီးတွေ့ကိစ္စမှာခန္ဓာကိုယ်ကအဓိကအတွေးကိစ္စမှာစိတ်ကအဓိကအဲ့ဒီအဓိကဖြစ်တဲ့မျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအိန္ဒြေ၅ပါးအိန္ဒြေ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင် ထိန်းချုပ်မှုကိုအိန္ဒြေယတံဝရလို့ခေါ်တယ်တဲ့ ဒါကလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမှာလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမှာလေ့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကဆဲကမြင်တယ်ဆိုပါစို့မလေ့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲကမြင်ဆဲကလုံးလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မလေ့ကျင့်ဟောလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆဲကမြင်တဲ့အထဲမှာသူ့မှာကိုးကလောက်ပဲတတိလွတ်ပြီးတော့လောဘဒေါသဖြစ်တစ်ချိန်တော့ကောင်းသွားအတိတဲ့ပူလေ့ကျင့်လိုက်လို့ရှိရင် ဟောနှစ်ခါကလောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးရှစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်မယ်ဟောတဖြည်းဖြည်းလေ့ကျင့်သွားတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေက များလာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနည်းနည်းနည်းနည်းသွားတာဒါလေ့ကျင့်တာလို့ခေါ်ဘာဝနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအဲ့ဒါပြောဘာဝနာဆိုတာဖြစ်စီတယ်ပွားအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားတို့လိုကြတော့အဆင့်အမြင့်ဆုံး ပါဖက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မျက်စိကမြင်လဲကောင်းတာမြင်လို့လဲလောဘမဖြစ်တော့ဘူးမကောင်းတာမြင်လို့လဲဒေါသမဖြစ်တော့ဘူးဘာကြောင့်မဖြစ်တော့သလဲဆိုရင်အာယုံပေါ်မှာအတွေးနဲ့အာယုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့။ပိုင်းခြားသိပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ပုရုဇဉ်တွေကြတော့မသိတော့အာယုံပေါ်မှာနစ်မျောသွားတယ် စိတ်ကမျောသွားပြီးတော့အတွေးတွေပေါ်မှာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်လာတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကျတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုပိုင်းခြားကြာကြာနာနာသိထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဆိုတာသိထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်လောဘဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဒေါသဖြစ်เสียဒါကအပြင်ဘက်ကအတွင်းဘက်ကနေလို့ရှိရင်လောဘဒေါသဘောဖြစ်เสียအနုတ္တရဓာတ်အနေနဲ့ကိုလုံးဝမရှိတော့ဘူးအတွင်းစိတ်မှလည်းပဲထိခိုက်เสียမရှိတော့ဘူး အပြင်ငါကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားတယ်ဟောနှစ်ခုဘုန်းကြီးတို့တွေကြတော့အပြင်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိဘူးအတွင်းကလည်းရှုပ်နေတယ်အပြင်ကလည်းမရှင်းဘူးအတွင်းလည်းမရှင်းဘူးဆိုတော့ဘိထပွင့်တာပေါ့လောဘဆိုရယ်မီးပွင့်လိုက်ဒေါသဆိုရယ်မီးပွင့်လိုက်တယ်ဒီလိုနေတာပေါ့အဲ့ဒါအိန္ဒြိယတံဝရလို့ခေါ်တယ်အိန္ဒြိယတံဝရ အိန္ဒြေကိုစောင့်စည်းနိုင်ပြီလောဘဒေါသမောဟအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်ဒါမှန်ကန်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှောက်နေတာနောက်တစ်ခုကဘောဇနေမတ္တညုတဘောဇနေမတ္တညုတလူတွေဆိုတာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်အာဟာရမပြတ်စားသုံးနေကြရအဲ့ဒီအာဟာရဆိုတာသိအရေးကြီးတယ် တရားထုတရားမြတ်ရဖို့လည်းပဲဟောဒီအာဟာရကဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ခြေဆုပြုနိုင်အလုံးကြမှုကြပါလိမ့်မယ်မာတိကာရွာကအမျိုးသမီးကြီးကုညီဆောင်ရှောက်ပေးလို့ရဟန်းတော်တွေတရားထုရသွားကြတာလေတပ္ပယဖြစ်တဲ့အာဟာရနဲ့တပ္ပယမဖြစ်တဲ့အာဟာရဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်တပ္ပယဆိုတာမိမိအတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အာဟာရမျိုး ဘိနိဖြစ်ရှယ်ပေါ့အတ္တပယဆိုတာအကျိုးမဖြစ်ထွန်ဘူးအဲ့ဒီအာဟာရနဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့အာဟာရကိုစားတဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပွင့်လွင်းလာပွင့်လင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်တရားသဘောကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ဒါကြောင့်မို့လို့အာဟာရနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအာဟာရပေါ်မှာမှီပြီးတော့ လူရဲ့အသက်ဟာလည်းတည်နေရတာဖြစ်သောကြောင့်အာဟာရကိုစားအဲ့ဒါလို့စားသုံးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမတ်တင်ညူတဲ့အတိုင်းတာကိုသိဆိုတာဘာပြောတာလောကလူတွေကအစာစားတဲ့အခါမှာအစာရဲ့အကျိုးပြုမှုအဓိကအချက်ကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးတော့အဓိကမဟုတ်တဲ့အပေါ်မှာရှေ့တန်းတင်လိုက်အဓိကအချက်ဆိုတာဘာအောင်ဆိုရင် အစာစားတာဟာအသက်ရှိဖို့ဘာလို့လဲဆိုအာဟာရကသူက sustain လုပ်တာလူရဲ့အသက်ကို sustain လုပ်ပေးထားတာအစာမစားရင်ဘယ်သူမှအသက်မရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ထမ်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲအစာစားခြင်းရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ထမ်းဖို့နောက်တစ်ခုကဆာလောင်ခြင်းကိုပြေဖြောက်ဖို့ မျှမျှတတာလုံနိုင်ကန်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါမူလရည်ရွယ်ချက်တွေပြက်သွားပြီးတော့ဘာလို့တုံးဆိုဝအောင်စားတယ်လှအောင်စားတယ်နော်ကြိုက်လို့စားတယ်ဗျာမျိုးတွေဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ယဟန်တော်တွေကြတော့ဘောဇနီမတ္တင်ညူအစာစားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးတွေရအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအေးအစာစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရွယ်ချက်မထားရမယ့်ဟာ နေဝထဝါယနမထာယနမန္တနာယနဝိဘူဒနာယကလေးတွေလူဆော့နိုင်ပျော်နိုင်ပန်းနိုင်မှုစားတာမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့အစာစားတာအစာစားပြီးတော့အပျော်ကျူးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှပဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးအသားရည်တွေပြည်ဖြိုးလာအောင်လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့မစားဘူးလို့ ယဟန်တော်များအစာစားတဲ့အခါမှာဆင်ញရတယ်လေဤသည့်စားပွဲ အမဲမဲကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရေစင်းပြီးဖြိုးခြင်းဟာမတုံးပါဘူးဟောအဲ့ဒီရွယ်ချက်တွေမထားတာဒါဘောဇနီမတ်တင်ညူလို့ပြောတာနော်တိုင်းတာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလောကလူတွေကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့စားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တုံးမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး ဟိုအကျိုးဖြစ်တာမဖြစ်တာကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကြိုက်မကြိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စားကြသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝတည်းမဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေဖြစ်တယ်ယောဂဖြစ်လို့မတည့်တာသွားစားကိုကြိုက်တာစားယောဂဖြစ်သည့်အတွက်ယောဂတိုးတယ်ပေါ့အသက်တိုးတယ်ပေါ့ဒါပေါ့မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဤသည့်စားပွဲအမဲမဲကိုမြူးရယ်မှန်ကြွလှပရေးဆင်းပြီးဖြိုးခြင်းကမသုံးပါဘူးအဲ့ဒါတွေအတွက်မစားပါဘူး လေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ရှိအောင်တည်နေဒါမူလရည်ရွယ်ချက်အစာမစားရင်တည်သွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်လေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဤခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်ထမ်းဖို့အတွက်စားပါတယ်လေးပြဓာတ်ဆောင်ဤကိုကောင်းသည်ရှိအောင်တည်လျက်အသက်မြတ်တမ်းနဲ့တက်တန်းစိတ်စိတ်နေပြီးတော့အစာအာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝနဲ့ဆိုရင်တက်တန်းစိတ်နေနိုင်တယ်အသက်မြတ်တမ်းမမောပညာဆိုပင်ပင်ပန်းမရှိပဲနဲ့ ဖရာသာသနာကျင့်နှစ်ပြာကိုဒါထားတဲ့ရည်ပဲချက်ဖရာသာသနာကျင့်နှစ်ပြာကိုကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အထောက်အမဲ့လုပ်ငန်းတွေသာသနာဗြဟ္မစရိယမေဃဗြဟ္မစရိယဆိုအကျင့်ကျင့်နှစ်ပြာကိုကျင့်မှနိုင်စေအဲ့ဒါတွေကျင့်မှုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထားတယ်ပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာလည်းအကန့်အသတ်ကလေးရှိရမယ်တဲ့ကြိုက်တာကြတော့ဖိစားတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့ ဝေဒနာဟောင်းသစ်မဖြစ်စေရဝေဒနာဟောင်းဆိုတာဘာပြောလို့ဆိုမစားဘဲနဲ့နေလို့ရှိရင်အစာအိမ်ယောဂဖြစ်မယ်လေဆာလောင်တဲ့ယောဂဖြစ်တယ်ဒီပါစကဝမ်းမိကအစာအိမ်ကိုလာပြီးတော့လောင်သည့်အတွက်ကြောင့်အစာအိမ်မှာအချင်းတွေပေါက်ပြီးတော့ဟုတ်လားအစာအိမ်ယောဂဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝေဒနာဟောင်းအဲ့ဒါကိုငြိမ်းအောင်စားဟောဝေဒနာဟောင်း ဝေဒနာသစ်ဆိုတာမတည့်တာစားလို့ဖြစ်လာရင်ဝေဒနာအသစ်ပဲဒါစားလို့ဖြစ်လာတယ်ဒါမို့ပြောဒီနေ့မတည့်တာစားလိုက်လို့တစ်ခုဖြစ်တယ်မတည့်တာစားလို့သွေးတွေတိုးသွားတယ်ဟောတစ်ခုဖြစ်နော်မတည့်တာစားလို့စီဂျိုတွေတက်သွားတယ်ဒါဝေဒနာအသစ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးမှဘာယောဂမှမရှိတဲ့လူလည်းပဲဟုတ်လားအစာမကြေဘူးဒီနေ့အော့အန်တယ်အစာများသွားလို့နဲ့ဟောဖြစ်တယ် အဲ့ဒါတွေမဖြစ်เสียဘူးလို့ဆိုတယ်ဝေဒနာဟောင်းသစ်မဖြစ်เสียရပိုင်းမြတ်လက်ခန္ဓာကိုယ်အသက်မြတ်မြတ်တာတာဖြစ်ပြီခတ်သိမ့်ဖြစ်ကိုအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်မှာဘာအပြစ်မှမရှိအောင်မဖြစ်လေအောင်ချမ်းမြေ့အောင်ဟုတင့်တော်ယုံမဲ့အစာစားထားသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလို့ထိုင်လို့ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်ကြီးစပြီးတော့တည်တဲ့အခါမှာ ုန်းကြီးတွေကိုမွန်းလွဲချိန်မစားရဘူးလို့တခါတည်းမပြည့်ညတ်ဘူးရှေးသူတော်စင်တွေရဲ့အယူဆရှေးရိုကျင့်လာတဲ့အကျင့်တစ်ခုဟာဒီနတ်နဲ့အာယုန်တက်ကနေပြီး12နာရီလို့ခေါ်တဲ့နတ်နဲ့စာတစ်ခုပဲစားဒါသူတော်ကောင်းတွေလေးလာတယ်တစ်ချိန်ပဲစားတယ်လို့ပြောတာသမင်းကနှစ်ထပ်ရှိတယ်ပေါ့အခုခေတ်တော့ ဟိုနောက်တိုင်းကဆို breakfast လို့ရှိတယ်နော် lunch ရှိတယ် supper ရှိတယ်နဲ့ပြောတယ် dinner ရှိသေးတယ်အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် breakfast ပေါ့အဲ့ဒီတစ်ခုပဲနာနဲ့စာစားနာနဲ့စာဆိုတဲ့က10နာရီ17နာရီ12နာရီအတွင်းစားတဲ့အစာဟုတ်တယ်တစ်ချိန်စားတယ်လို့ပဲခေါ်တယ်ဘယ်နှခါစားစားတစ်ချိန်စားတယ်လို့ပဲခေါ်တယ်မနဲ့စာပေါ့နာနဲ့စာစား အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုနေလွဲစာနဲ့ညစာ မစားရဘူးဆိုတာကိုတခါတည်းမပယ်ဘူးဘုရားတခါတည်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးသာသနာပေါင်းမှာတန်ဃာတွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ တချို့ကိုယ်တော်တွေညစာစားကြသေးတယ်မနေ့စာစားလို့တချို့ကြတော့စားရတယ်လေမနေ့စာစားပြီးရင်ညနေစာစားကြတယ် နေ့လယ်စာတွေစားကြတယ်7နာရီကျော်မှလည်းစားတယ်ညမှလည်းစားတယ်အဲ့လိုပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားကမစားနဲ့လို့ဥပဒေအနေနဲ့မပြည့်ညတ်သေးဘူးသို့တော့ဩဝါဒတော့ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်ဥဒ္ဒရာကြီးဆိုတဲ့မထေရကြီးတစ်ပါးဆိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကအေးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ညစာမစားနဲ့ တန်ဃာတွေညစာမစားကြနဲ့တော့ဝိကာလဘောဇနာသိက္ခာဘောကိုပြညတ်လိုက်တယ်12နာရီကနေပြီးနောက်တရက်အရုံတဲ့အထိအဲ့ဒီချိန်ကြီးမစားရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားဥပဒေပြညတ်လိုက်တယ်ပြညတ်လိုက်တော့ပထမစိတ်ဆိုးတယ်လူတွေမှာကမနှက်စာကဖြစ်တယ်လို့စားတာပဲညစာကြတော့အကောင်းလို့စားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီခက်ကလူတွေကသားနဲ့သမီးနဲ့ဝိုင်းနဲ့ ညစာဆိုရင်တောက်လို့စားလို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားကြတယ်ပြောတယ်မအိတ်ခင်အဲ့တော့ဥရကြီးကလူဘွားလာတာဆိုတော့သူကစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးပြီးတော့သူစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုပြန်လျှောက်တယ်ဘုရားကညစာမစားရဘူးလို့ပြညတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူစိတ်တူသွားတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးအစားအစာမှရွေးပယ်ပြီးမနေပေါ့အကောင်းဆုံးညစာမှတို့မစားရဘူးဆိုရင် ဘာလို့ဖို့လဲပေါ့လူဘွားကြီးကနောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကပြန်လျှောက်တယ်နောက်တော့တပည့်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာတဲ့ညစာစားဖို့အတွက်တပည့်တော်တစ်ခါဆုံးငံထွက်တယ်တဲ့ညာကြီးအဲ့ဒီညာကြီးကလည်းတစ်ခါတည်းမိုးတွေကတက်လာမိုးတွေကရွာမလို့မှောင်မဲပြီးတော့တက်လာလူတွေကလည်းညစာစားပြီးတော့ အိမ်စေကျွန်မတွေအိမ်စေအလုသမားတွေကထမင်းတွေဟင်းတွေစားတောက်ပြီးတဲ့ပကံခွဲရောက်တွေကိုအိမ်ပြင်မဲ့ထွက်ဆေးကြတယ်ဗောအဲ့ဒီခေတ်ကတော့အပြင်မှာဆေးကြတာကိုခုခေတ်နဲ့တော့မတူဘူးဗောအဲ့ဒီမှာပကံခွဲရောက်တွေဆေးနေတဲ့နားမီးလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးမှောင်ကြီးထဲမှာအဲ့ဒီအပြင်ထွက်ပြီးတော့အိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့ဆေးနေတဲ့အချိန်မှာ ဥဒ္ဒရီကအဲ့ဒီသွားပြီးတော့ဆွန့်ရက်တယ်တဲ့ဆွန့်သွားခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုးကြီးကလည်းမောင်းနေမိုးတွေကလည်းတက်လာရှက်စီးတွေကလည်းလက်သူကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနာသွားပြီးတော့ဟိုကပကံဆေးနေတဲ့နာတခုခုများရမလားလို့သွားပြီးတော့ဆွန့်ညံဟင်းညံလေးထမင်းညံလေးများရမလားလို့အဲ့နဲ့သွားရက်တာကိုရက်တော့ဟိုကလည်း ပကံအာယုံစိုက်ပြီးတော့ဆေးနေတဲ့အချိန်ရှက်စည်းလဲလိုက်တော့အနန္တမှာကိုရောကြီးမဲမဲကြီးရပ်နေတာမြင်တော့အမလေးဘလူးကြီးဆိုပြီးတော့လန့်အောင်အဲ့ဒီကြတော့မှသူစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုအဘုံမေအဘုံမေကလားစကားပဲနဲ့တူရတယ်အဘုံမေလို့អော်လိုက်တာအဘုံမေပိတာသောဝတ္တယမလေးဘလူးကြီးဆိုသေပါပြီဘလူးကြီးရယ်ဆိုပြီးတော့ လန့်ပြီးတော့អော်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိုတော်ကပြောတယ်နမတဲ့ငါဘလူးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဆွမ်းခံကိုတော်ပါနဲ့အဲ့လိုပြောပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာပြောတော့ဆိုအရှင်ဘုရားမှာအမေမရှိလို့လားအမေသေးနေလို့လားကို့အမေကိုချက်ခိုင်းပြီးစားပါလားနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေသူကြုံခဲ့ရတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကညစာမစားရဘူးလို့မပြည့်ညတ်ခင်ကသူညစာ မနေနိုင်တော့အဲဆွမ်းခံခံပြီးတော့စားတယ်အဲ့ဒါလို့ဒုက္ခဒုက္ခတွေဒါတယ်မကဘူးတဲ့တခါတရံတခိုးတွေနဲ့တွေ့တယ်တခါတခါလူဆိုးတွေနဲ့တွေ့တယ်တဲ့ညဆွမ်းခံထွက်ရင်အမျိုးမျိုးအယမူးလာတဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တယ်တဲ့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးဒုက္ခတွေရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့လေအခုမြတ်စွာဘုရားကညစာမစားရဘူးလို့ပြညတ်လိုက်တဲ့အခါကျဒီဒုက္ခတွေသူတက်တာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုအခက်ခဲတွေသူမရှိတော့ဘူး မစားရဘူးဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မစားပဲနေလိုက်တော့လည်းပြတ်သွားတာပေါ့တွေ့တာမနဲ့ပဲဝအောင်စားပြီးညစာမစားရတော့အများကြီးသက်သာသွားမြတ်စွာဘုရားကအစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဟောတယ်ဆိုရဟန်းနေငါဟာဘုရားဖြစ်ကြတဲ့ကနေပြီးတော့နတ်နဲ့စာတစ်ထပ်ပဲစားတယ်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ခွန်အားလည်းရှိတယ်ပေါ်ပေါ်ပါပါလည်းရှိတယ်ယောဂလည်းနည်းတယ် သင်တို့လည်းအဲ့ဒီတိုင်လိုက်နာကြမနေ့စာတစ်ထပ်ပဲစားအထိုင်ထလည်းပေါ်ပါတယ်အင်အားလည်းရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုအကျိုးအပြစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားက ဟောပြီးတော့မှဒီတိုက်ခါဘုတ်ကိုပြညတ်ထားပါ by force နဲ့လောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောဘုရားသာသနာဆိုလိုတာကအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တော့မြတ်စွာဘုရားက ချက်ချင်းကြီးမစားနဲ့လို့မပိတ်ဘူး မစားနဲ့လို့မပိတ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းချင်းစီကံတတ်မှတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့ဒီကနေ့ခေတ်တတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်လားမုံမလွဲခင်အချိန်မနေ့ပိုင်းပဲတန်ဃာတွေစားရတော့တယ်ဒါနောက်ဆုံးပြည့်ညတ်လိုက်တဲ့အနေထားပေါ့အဲ့ဒီမှာခုနကရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့စားလို့ရှိရင်ဘောဇနီမတ္တိညုတာတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါကလည်းပဲတရားဓမ္မကျင့်တဲ့အခါမှာအလွန်အထောက်အကူဖြစ်လို့တတိပေးတာဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ကျင့်စဉ်တစ်ခုဒါလူပဲဖြစ်စေယဟန်တန်ခါပဲဖြစ်စေလိုက်နာမယ်ကျင့်စဉ်ကျင့်တစ်ခုပဲမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်လူ့ကြောင့်နေကြတော့ဘယ်ချိန်စားဘယ်ချိန်မစားနဲ့ဆိုတာမျိုးမတတ်မှတ်ဘူးသို့တော့ကြည်လေ၈ပါးတိလား၆တိလိုက်လို့ရှိရင်မနေ့စာပဲစားပါညပိုင်းစားတာကိုအာမပေးတော့ဘူးတရားထုတ်ဖို့ပိုရလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစားပြီးလို့ရှိရင်ထမင်းစီရက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဌိနမိတ်တာဝင်တတ်တယ် ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီထိဏမိတ်တာမဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးရသော်ဘုရားကအစာကိုလျှော့စားခိုင်းလိုက်တယ်အစာကိုလျှော့စားခိုင်းတဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျမကြီးလည်းပိုကောင်းလာတယ်လို့ပြောဒီကနေ့ခေတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စနစ်အတိုင်းဆရာဝန်တွေကထောက်ခံတယ်ဘုန်းကြီးတွေကျမ်းမာကြတယ်တဲ့ဘာလို့ကျမ်းမာတော့ညသာမစားလို့လူတွေရဲ့ဖိုက်ထဲကဥကအမြဲလှုပ်လှုပ်နေရတယ်တဲ့တော်ကြတဆွတ်ဆွတ်စားသည့်အတွက်ကြောင့်ဥကအနာမရဘူးလူကသာနာတယ် တော့ကြဟိုဟာလေးစားလိုက်ဒါလေးစားလိုက်ကိုကတော့ပါဇက်ကနေထက်လိုက်တာပေါ့ထက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတွင်းကဥတွေကနေပြီးအစာဝင်လာရင်သူတို့ကငြိမ့်နေလို့မရဘူးအလုံးလုံးနေကြအဲ့တော့24နာရီမပြတ်ညလူကသာအိတ်တာဥကအိတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေဘုန်းကြီးတွေကြတော့ညဥထဲမှာအစာမရှိတော့လူလည်းအိတ်ဥလည်းအိတ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမကြီးပိုကောင်းတယ်လို့သူတို့ပြောတယ် ခုခေတ်ဒီကနေ့ခေတ်ဆေးပညာကလည်းထောက်ခံတယ်အဲ့ဒီအချက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဗလံနဲ့လဟုတ်ဌာနခွန်အားလည်းရှိတယ်တဲ့ပေါ့ပါတယ်တဲ့နေရထိုင်ရတာဟောရတာမစားတဲ့အကျိုးဣဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလည်းမှန်ကန်တဲ့ခြင်းစဉ်တရားပဲလို့ဆိုပြီးအပ္ပနကပฏิပဒါပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်ဇာကရိယာနုယောဂတရားဓမ္မကိုကျင့်တဲ့အခါမှာနုနုကြကြကျင့် နိုးကြားမှု vigilant ဆိုနိုးကြားနေတယ်ဆိုတာခုန mindfulness ကိုပြောတာ mindfulness ကိုပြောတာတတိပဒံကျင့်စဉ်ကိုပြောတာဒါတရားကျင့်နေမှာ mindfulness မဟုတ်ဘူးလူရဲ့ဘဝမှာ mindfulness ဖြစ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကသင်ပေးတာဇာကရိယလူယောဂဆိုတာတရားကျင့်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဥတည်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင် လမ်းလျှောက်လိုက်ကျမ်းမာရေးအတွက်လမ်းလျှောက်ရင်လေကိုယ်စိတ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမဖြစ်ရအောင်ထိမ့်သိမ့်နေဖြစ်လာရင် ရှင်းပစ်တယ်ထိုင်းနေတယ်တရားအာယုံတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ထိုင်းနေတယ်လောဘဖြစ်လာရင် ရှင်းပစ်တယ်ဒေါသဖြစ်လာရင်ရှင်းပစ်တယ်မောဟဖြစ်လာရင်ရှင်းပစ်တယ်မာမာနတွေဝင်လာရင်ရှင်းပစ်တယ် ကိုယ်စိတ်လေးကိုအမြဲတမ်း purify ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဇာကရိယာနုယောဂလို့ခေါ်တယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်တာပဲဒါကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ကလေးကမဖြူစင်တဲ့အတွေးလေးတွေဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီမဖြူစင်တဲ့အတွေးလေးတွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြူစင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့စိတ်ဆိုတာအတွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြူတာမဲတာဖြစ်တာ အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေဝင်လာလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှင် ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့အစာထိုးလိုက်တာပေါ့ဥမာမဲ့သူများပေါ်မှာမုန်းတီးတဲ့စိတ်ကလေးဝင်လာလို့ရှင်အာမုန်းနေလို့ဘာအကျိုးရှိမှာမုန်းနေရင်ဒါဒေါသပဲဒေါသဆိုတာအကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကငါပဲမကောင်းကျိုးပေးမှာပဲဟောဒီအတွေးတွေက ပြန်ပြီးတော့ဒေါသကိုဖယ်ရှားပစ်တဲ့အတွေးပဲအဲ့တော့တရားဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြန်ခြေဖြတ်သွားတာခြေဖြတ်တဲ့နိစ္စနေပဲ မုံတိတဲ့နှလုံးသားပေါ်လာလို့ရှိရင်မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့အစားထိုးဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်အလောဘနဲ့အစားထိုးတယ်မောဟဖြစ်လာလို့ရှိရင်အမောဟနဲ့အစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအစားထိုးနေတာဒီပင်လင်တရားကျင့်နေတာတဲ့နော်တရားကျင့်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအစားထိုးနေတာလောဘဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်မဖြစ်အောင် ထိမ့်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်တယ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်တယ်မောဟဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိမဖြစ်အောင်ထိမ့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ထိမ့်လိုက်တာဟာဒါတရားကျင့်နေတာအဲ့ဒါကိုပဲဇာကရိယာနုယောဂလို့စာပေကျမ်းကမှာစင်ကမေနနိသစ္စာယအာဝရဏီဟိဓမ္မေဟိစိတ်တံပရိသောရေတိစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေကနေပြီးတော့ဒီအညစ်အကြေးတွေမကတ်ရအောင်စိတ်ကိုဖြူစင်းနေအောင်လုပ်ပါတဲ့ လမ်းလျှောက်နေရင်လည်းလှုပ်ပါထိုင်းနေရင်လည်းလှုပ်ပါလို့ဆွလို့တယ်အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာတတိလေးထားပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေမဖြစ်သေးရင်မဖြစ်အောင်ထိမ့်ဖို့ဖြစ်လာလို့ရှင်လျော့နေသွားအောင်လုပ်ဖို့နောက်ဆုံးပြောင်းသွားအောင်လုပ်ဖို့ဒီအကျင့်ဟာဒါမလွဲတဲ့အကျင့်ပဲဒါလမ်းဟောင်းပဲဘယ်သွားတဲ့လမ်းဟောင်းလုံးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းဟောင်းပေါ့လောကမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဥတီချက်ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် အလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေကြတာပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်လို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကိုရှောက်ပြီဆိုရင်ဘယ်လိုရှောက်မှာတော့ဆိုရင်ဒီလမ်းပဲတခြားဘာဝတာဝင်တွေရဲ့ဥတည်ချက်ကလည်းသူ့ဟာသူရှိကြတာပဲသူတို့ဥတည်ချက်ကဘာလဲလျှောက်တော့ဆိုရင်ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့လျှောက်ကြတာဘုရားဘာသာလျှောက်တဲ့လမ်းကတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကျင့်ပြီးတော့ internet ချိန်ခြင်းပေါ့ internal power တွေကိုပြောင်းလဲပြီးတော့သွားတာ external ကို အာမကိုဘူးဘုရားဘာသာတရားတော်ပြင်ဘက်က external condition တွေတဲ့ internal condition ကပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်တယ်ကိုယ်အတွင်းသားမတန့်ပြန့်မဲနဲ့အပြင်က အာကိုယုံနဲ့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်လေအတွင်းနဲ့အပြင်အတွင်းလဲကောင်းအပြင်လဲကောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် တကယ်လုံးဝအကောင်းနဲ့အကောင်းမျိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မို့လို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်သေချာတဲ့လမ်းကရှောင်းလို့ဆိုတာအခုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတဲ့အပ္ပနကပฏิပဒါချင့်စဉ်ဟာသေချာတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူခဲ့တဲ့ criteria လို့ခေါ်တဲ့စံဒါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားဖြူစင်မှုလောဘဒေါသမောဟငြိမ်းအေးချောင်းဖြစ်တဲ့တရားသည်မှန်ကန်တဲ့တရားဖះဟောတရားအစစ် လောဘဒေါသမောဟကိုမငြိမ့်စေတတ်ဘူးအကုသိုလ်တွေကို တိုးပွားစေတတ်တယ်ကုသိုလ်တွေကိုယောနေသွားအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဤစနစ်တွေတရားဓမ္မတွေကမှန်ကန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့အလုံးမှန်ကန်မှုမမှန်ကန်မှုဆိုတာဘာနဲ့တိုင်းတန်ရမလဲဆိုရင်ဒီဤစနစ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမိရွေတော်ဂေါတမီကြီးဟောသွားတဲ့ပေထံပေါ့တနည်းအားဖြင့်ခရိုက်တာရိယာစံနှုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတို့ ပရိနိဗ္ဗာန်စံဃာနီခရီးအကြွမှာမဟာပရိသလို့ခေါ်တဲ့ဒီစံနှုန်းတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုသေးချာတဲ့လမ်းကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း